Hello，大家好，我是阿龙哦，一个非常莫名其妙的开场。 <laughs> 现在呢，阿龙人在这个三峡，那跟各位介绍一下我们今天的第一站。好的，那不免俗的呢，我们还是要来这个三峡老街啊。那今天呢，因为是那个六日的关系，所以人潮的特别多啊。那现在是正中午，我们先来去吃个中餐吧。我们的中餐阿妈的古早味，哎，这个是他们的价位啊，自己截图看一下哦。 这一间呢，位于在这个老街的尾巴哦，那他卖的东西呢，也真的是非常的古早味哦，像是这个油豆腐以及红烧肉，非常的好吃。不过呢，这个油饭就呵呵。这一间呢是路边的豆干店，本来想说呢，他卖这么一大包才五十块而已，应该是不会好吃到哪里去。不过不吃还好，一次才发现说，哇哦，怎么这么样的入味？但是呢，就有点偏油喽。 各位，我们准备吃冰啦！这一间冰店呢，在老街的巷子里面，招牌很大，非常好找。特别的是呢，它每一碗冰的售价呢，以及大小，真的都是佛心来的，一定要来试试看呐！接着下来，来到那个三峡一定要买的这个金牛角。 来为各位试试一下这个三峡金牛角，它这个只有三个字可以形容啊，就是香酥脆啊。那这个呢，阿龙本身呢也有涉略一点，有机会的话呢，再做给各位看哦。三峡祖师庙。 来鸳山登山步道，那这个呢，在这个老街口啊，那离老街口呢，差不多呃路程啊，是五分钟左右啊，各位一定要上来看看哦。各位啊，这个鸳山呢，这个地形陡峭啊，不过呢，它这个全程走完差不多四十分钟吧。那个家里呢，有那个。 小孩呢，跟那个老人的还是不要把他带过来好了，因为毕竟他这个路呢不太好走。不过风景是很美的哦。